سمجھ آ رہی بات کہ اب وہ اس نے چوز کرنا ہے وہ نہیں کرے گا تو وہ مارا جائے گا اور ہمیں بھی ہوگا یار بڑا برا کریکٹر ہے وہ کر ہی نہیں رہا وہ چینج کرو یار اور بلکہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں غصے سے نا اس کو یار یہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیا گئے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے سے ایک ہمارے ویور نے بھی ایک سوال پٹ ان کیا ہوا ہے میں اب وہ I would like to ask you کہ یہ قسمت کا کیا کنیکشن ہے ہمارے ساتھ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے تو اللہ میں اللہ نے اس میں اپنا گھر بنایا خانہ کعبہ جس طرح آپ کے گھر کے باہر آپ کی نام کی تختی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اویس نصیر کا گھر ہے اور اس گھر میں جو نظام ہے وہ اویس بینگ حاکم وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو اسی طرح دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں نے بنائی اور میرا نظام چلے گا اور آپ Quran which is a complete guide for the entire اما تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے ایونٹس بتا دیے جو جو ہونے ہیں تو اس پہ پھر ہمارا کیا رول ہے از ایوری تھنگ ریٹن کیا اللہ کو پتہ ہے کہ میرے اس بندے نے کیا گناہ کرنے اس نے کیا کرنا ہے حلال جیس کمانا ہے حرام کمانا ہے ذرا اس پہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے پلیز بہت ہی مشکل سوال اور اس کا آنسر بھی بڑی مشکل سے ملا مجھے لیکن مل گیا الحمدللہ اور لیکن ہے واقعی بہت مشکل سوال کہ دیکھیں اللہ تو ہر چیز جانتا ہے بلکہ میں اور کوشچن میں وہ ڈال دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ ہر چیز جانتا ہے جو کچھ ہونا ہے اسے سب پتہ ہے اللہ کو یہ بھی پتا تھا آج ہم دونوں نے ادھر بیٹھنا بیٹھنا ہے ہے ہے ہے ہم نے چائے پینی پانی بالکل ایکزیکٹلی اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون انسان گناہ کرے گا کون نیکی کرے گا اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جنم میں جائے گا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوہ قلم کو بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ ابھی سے لے کر دنیا قیامت ہر چیز یعنی ختم ہونے تک ہر چیز لکھ دو تو ایوری تھنگ از ریٹن اب میں آپ کی وہ کیورسٹی اور بڑھا رہا ہوں <laughs> اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہاں۔ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں پھر سزا و جزا کیوں hmm. پھر جنت اور جہنم کیوں یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اس کا آنسر نہیں تھا مجھے ملتا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب میری کمپنی ڈیزالو ہوئی تھی تو I partner with another company تو وہ گیم ڈیولپمنٹ کرتے تھے اب گیم ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا موقع ملا تو وہاں مجھے اس کا آنسر ملا گیم ڈیولپ گیم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے اوکے کہ ہم جب گیم بناتے تھے نا ایک تو اس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے تھے اس میں آسمان بھی ہے زمین بھی ہے ورچوئل ہوتا تھا سب کچھ آبویسلی ہی بنانے والا ہے سب کچھ تو اس میں گھاس بھی ہے سب کچھ ہے رستے ہیں فل انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے ناؤ وی پٹ آ کریکٹر ان دیر ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر شوٹنگ گیم ہے ایک کلا ہے اور اس طرح فرسٹ پرسن شوٹنگ گیم ہے تو جو پلیئر ہے وہ شوٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو کلا ہے نا جس کو اس کریکٹر نے گارڈ کرنا ہے ایسے کلا مینس مطلب کیسل اینی تھنگ جس کو جو بھی بلڈنگ ہے فائن فائن اس کو اس نے سولجر نے گارڈ کرنا ہے وہ کریکٹر ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ وہ کیسل از دیئر وہاں پہ سولجر کو کریکٹر کھڑا کر دیا اب کریکٹر وہ ہی ڈز نتھنگ ٹھیک ہے اچھا اب کریکٹر کو ہم نے دو طریقے ہیں وہ کرنے کے ایکٹیویٹ کرنے کے کہ کریکٹر کو ہی فیلس لگا دوں سمپل کہ یہ ہو تو یہ کرے یہ ہو تو یہ کرے یہ ہو تو یہ کرے لیکن دیر از اندر وے اگر میں یہ فیصلہ that would be a very dumb game user کھیلے گا تو اس کو ہوگا یار یہ تو یہی دو چار چیزیں کرتا ہے یہاں سے یہاں جاتا ہے ادھر شوٹ کرتا ہے واپس چلا جاتا ہے مطلب وہ بڑی ڈمپ گیم ہوگی انٹریکٹ نہیں کرے گی ناؤ وی پٹ کریکٹر ان دیر ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر شوٹنگ گیم ہے ایک کلا ہے اور اس طرح فرسٹ پرسن شوٹنگ گیم ہے تو uh, جو پلیئر ہے وہ شوٹ کرے گا ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے being from the software field آپ کو پتا ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب وہ بڑی ایڈوانس نہیں ہوتی گیم کے لیے بیسکس ہی ہوتی ہے بنی بنائی آرٹیفیشیل اے آئی ہوتی ہے جو کریکٹر کے لیے آپ کو مل جاتی ہے وی ڈینٹ رائٹ اٹ ہم جسٹ اسے اسکرپٹ uh, پرچیز کرتے ہیں اور وہ uh, اس میں لگا دیتے تھے اب جب اے آئی لگ جاتی ہے نا ناؤ اب کریکٹر میں سمجھیں کہ وہ آ گئی ہے نا لائف مطلب وہ میم جان بوجھ کے ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا لائف ڈالنے والا اللہ ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس میں ایک پرپز فلنیس آ گئی ہے کریکٹر میں اچھا اب وہ کریکٹر کو آپ امیجن کریں اچھا وہ بڑی اچھی ڈیوٹی دیتا نا وہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے اچھا اس کا ایریا ڈیفائنڈ ہے کہ یہاں سے یہاں پہ آپ نے سیکیور کرنا ہے اب وہاں سے وہاں جا رہا ہے ادھر ادھر نظر رکھ رہا ہے کوئی آ تو نہیں رہا یعنی اس میں اے آئی میں ساری چیزیں ہینڈل ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سائڈ سے تو نہیں کوئی آ رہا ہے اس سائڈ سے تو کوئی نہیں آ رہا جس سائڈ سے کریکٹر آئے گا ادھر اس نے شوٹ کرنا ہے دوسری سائڈ سے نہیں میں آئے گا تو مطلب اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ اب بچہ آیا گیم کھیلنے کے لیے بچے نے گیم کھیلی ہے تو بچے کو اتنے اچھے کنٹرولز نہیں اتنی اچھی پریکٹس نہیں ہے نا تو وہ اس نے شوٹ کر دیا فرسٹ پرسن اب نا آپ اس کو دے امیجن تو کریں کریکٹر ہے اور وہ اپنی زوم میں بڑا ہو رہا ہے کہ جی میں نے جی <laughs> وہ مار دیا ہے کیا بات ہے جی یا یوں کہہ لیں اس کے پرسپیکٹو سے کہ انسان مار دیا ہے گیم انسان کہہ رہا ہے اچھا اب اگر وہ بچہ اس کو مار دے یا پلیئر اس کو کر دے تو وہ بڑا اس کو نا شوٹ کرے گا مرے گا بچے گا فلاں سب کچھ کرے گا ایکٹیویٹی ساری وہ آئی سائڈ وینس ڈزنٹ میٹر لیکن آپ اس کریکٹر کو امیجن کریں کہ ود ان ہز باؤنڈس جب اے آئی لگ گئی تو اب وہ کبھی جیت رہا ہے کبھی ہار رہا ہے کبھی مر رہا ہے کبھی نہیں مر رہا ود از انڈیپینڈنٹ ناؤ اب میں نے تو نہیں اس میں ڈالا نا کہ اب وہ گولی مار رہا ہے تو اب تم بھی مارو یا نہ مارو نہیں اے آئی ڈال دی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈال دی ہے کہ وہ ناؤ ہی از ڈیسائڈنگ آن ہیمسلف اب کیونکہ یہ مشینز ہیں وہ اتنی ایڈوانس تو نہیں ہے لیکن اللہ کی نے جو انٹیلیجنس ڈالی ہے وہ تو بہت بالا ہے اس سے اب وہ چوز کر سکتا ہے کہ وہ سو جائے ہماری اے آئی میں گیم میں تو نہیں ہوتی لیکن جو اللہ نے مخلوقات بنائی اللہ نے ان کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں ان سے اس کریکٹر سے بہت زیادہ سکھایا ہے بتایا ہے علم دیا ہے سب کچھ ہے اس میں لمیٹڈ سا ہوتا ہے لیکن اس سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ within his bounds where he has been put he is independent okay سمجھ آ رہی بات کہ اب وہ اس نے چوز کرنا ہے وہ نہیں کرے گا تو وہ مارا جائے گا اور ہمیں بھی ہوگا یار بڑا برا کریکٹر ہے وہ کر ہی نہیں رہا چینج کرو یار اور بلکہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں غصے سے نا اس کو کہ یار یہ تو یہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے لیکن within in are are are are are bounds bounds we we we we independent have not born Africa اگر ہم افریقہ میں پیدا ہوتے تو شاید کبھی بھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے جو افریقہ میں پیدا ہوا ہے وہ کبھی یہاں نہیں آ سکا آپ یہاں بیٹھے ہو آپ کو یہ شاید نہیں الاؤ کیا گیا یا نہیں ہوا کہ آپ کچھ اور کرو پریزیڈنٹ بنو لیکن within your bounds you so my content you could choose کہ آپ دیکھ کے گزر جائیں and you choose the other way کہ نہیں یار کوئی اچھا کام ہو رہا ہے کہ جو جگہ جو ایریا جو لمیٹیشن جو چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں اس میں ہمیں چوز کرنے کی ایبلٹی ہے ابھی آپ اٹھ کے جانا چاہو you can choose free will free will وہ ہماری ود باؤنڈس ہیں اللہ کی طرف سے لیکن within those bounds we are being tested As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah